फ्रेंड्स बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लाइव क्लास के बारे में कल हमने लाइव क्लास को शेड्यूल जरूर किया था लेकिन किसी वजह से लाइव क्लास हो नहीं पाई थी उसके लिए सॉरी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं सिस्टम नया लिया हुआ है लेकिन फिर भी कभी कभी माइक का इशू आ जाता है कभी किसी चीज का इशू आ जाता है तो उसके लिए सॉरी लेकिन आज जो क्लास होगी ढाई बजे से होगी ढाई बजे दोपहर में होगी इसके लिए ये इंट्रो वीडियो बना रहा हूं अगर आपको जुड़ना है तो आप ढाई बजे दोपहर में जुड़ सकते हैं हमारे साथ वो तमाम चीज़ें जो मैं उस दिन सिखाने वाला था वो आज सिखाऊंगा आपको बताऊंगा अगर आपको एग्जाम देना है अगर आप बी करते हैं अगर आपको ज़रूरत है एसक्यूएल सीखने की तो आपको सिखाऊंगा इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके भी बारे में बात करेंगे और इसी तरह की तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन मेन फोकस एसक्यूएल पे रहेगा तो जो चीज़ें कल नहीं हो पाई थी वो आज हो जाएंगी और जुड़ने के लिए क्या करना है हमने शेड्यूल कर दिया है बस वहां पे क्लिक करके आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे साथ वैसे लिंक मैं दे भी देता हूँ ठीक है शेयर कर देता हूँ चारों तरफ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लूंगा लिंक ताकि आप जुड़ सके ताकि आपको पता चल सके कि क्लास ढाई बजे से होने वाली है तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूं कि कल जो लोग नहीं जुड़ पाए थे वो आज जुड़ेंगे जरूर ठीक है और कल दिक्कत तो हो गई थी कल लाइव क्लास नहीं चल पाई थी तो आज होने वाली है तो ढाई बजे से आप हमसे जुड़ सकते हैं आज ही ढाई बजे से जुड़ सकते हैं अभी टाइम होने वाला है दो बजने वाले हैं तो ढाई बजे से आधे घंटे आधे पौन घंटे में आप मुझसे जुड़ सकते हैं तो जुड़ करके और सीखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या डेटाबेस सीखने के लिए तैयार रहिए ढाई बजे से क्लास होगी ओके थैंक यू